bolsonaristas agora estão falando que bandido bom é bandido bem alimentado. Olha, Xandão, é o único ministro que fez pedir direitos humanos. Fazer bolsonarista pedir direitos humanos é a mesma coisa para ele cego enxergar. É o único ministro que separou os bolsonaristas. Os ricos foram para os Estados Unidos e os pobres para Papuda. Os bolsonaristas, eles são unidos só até uma certa hora. Na hora que a casa cai para um deles, eles falam que é petista que estava infiltrado. Já notou que ele faz isso? Já notou então? Um dia eu cheguei em casa e vi minha mulher deitada na cama com outro caboclo. Falei pra ela, que diabo que esse cara tá fazendo aqui? Que esse cara aí, mulher? Aí ela falou, cara, bem, esse aqui é petista que tá infiltrado. Aí eu falei, companheiro, faz o L. Na hora que ele fez o L, eu senti uma catinga Aí Falei, mas que porra de, de, de cheiro é isso? Aí ela falou, Carma, bem, é que ele ficou com medo do teu reforma e se cagou. Eu falei, ele cagou aí? Então é bolsonarista esse filho de uma égua. tão é mentiroso que até os eleitores dele foi parar na papuda, né? Pra combinar com ele, ué, ele é papudo. A minha velha falou assim, olha, se eu soubesse eu tinha ido nem que fosse pra ficar presa. Só pra ficar livre do César. Falei, não ia adiantar porque as velhas doidas estavam sortando. Ela foi lá na frente do quartel pedir golpe. Aí chegou em casa chorando, eu falei, o que foi, Mundis? Ela falou, não, o Sordade me sortou uma bomba de efeito moral. É bomba de efeito moral. Mas que moral que você tem? Não tem moral nenhuma. Olha, minha mulher falou pra mim, olha, eu tô fechada com o Bolsonaro. Eu falei, azar dele, ué. Ficar fechado sozinho já é ruim, né? Mas ficar fechado com você bem que Bolsonaro é meio terrorista, né? Ficar fechado com uma bomba pra ele. Olha, minha mulher é feia. Ela foi votar. Aí ela falou assim, olha aquelas urnas eletrônicas, é tudo xuxo. Eu apertei o 22 e não pareceu o retrato do Bolsonaro. Falei, também que essa feiura... Se o Bolsonaro tá correndo do Alexandre de Moraes, o retrato dele não vai correr de você? vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado!